Tentu sarung kita. Break free. Baru Most Blessed Choco Cheese, ledakan di tiap gigitan. By Garuda Food. Perfection of family happiness. Transfer ke bank gratis tanpa batas. Transfer bank pakai Shopee Pay. In for progress. Baru manis serunya It's dan banyak keunggulan. Solusi rumahmu kini lebih dekat. Pasti bikin berkah. Bli, in every drive. Move one step ahead. Dodge. Asik. Tak terkalahkan. Dulu. Selalu happy. Apapun aktivitasmu. Dulu. Another way.